Tikriausiai mokate net kelias kalbas, tačiau kiek paveikus jūsų žodis? Kas turi nutikti, kad žodis mygtų tiesiai į širdį? Sveiki, mėlyjei, sveiki, brangieji. Prakalbusiai poetinė kalba, ypač jei dar lydima paveikios muzikos, sutraukia pilnas koncertų sales ar net stadionus norinčių jų pasiklausyti. Jie amžiams įeina į žmonijos istoriją. Tarp tokių pavyzdžių – Smokey, Queen, Pink Floyd ir kiti. Taigi, poetinę kalbą įvaldę žmonės yra įtakos technologai – Tik priešingai negu propagandininkų, poetų įtako žmonės paprastai trokšta ir entuziastingai priima. Kalbėdami apie kalbą, paprastai omenyje turime žodžius ir garsus. Tačiau galutinis kalbos tikslas yra, kad tave suprastų. Kitaip tariant, paveikti žodžiais. Šią prasme, daugelis žmonių kalba gan prastai. Jų žodžiai nepasiekia tikslo. Tad pažvelkime į kalbą kaip į poveikio priemonę. Tuomet suprasime, kad žodžiai kalboje ne visada būtini. Yra ir kitokių kalbos formų, pavyzdžiui, juokas, kūno kalba ar muzika, paslaugus poelgis ar priešingai. Prieš pat nosį užtrenktos duris. Iš ties veiksminga kalba yra patirtis. Tai pats tikriausias Michaelio metodo arkliukas. Nors geriau vieną kartą pamatyti negu šimtą kartų išgirsti, bet dar veiksmingiau kartą pačiam patirti, negu šimtą kartų pamatyti, kaip ką nors patiria kiti. Mat tą patį patyrę žmonės susikalba be žodžių. Tad kurgi slypi poetinės kalbos gale? Socialinės žiniasklaidos dominavimo laikais poetinė kalba paliečia tą jausmų reaktoriaus tašką, iki kurio neprasismelkia socialiniai tinklai ar net televizija. Ji mus gražina prie esmės, Poetinė kalba – mūsų sielą pasiekianti komunikacija. O kai susikalba žmonių sielos, jie kartu sukuria neįtikėtinus dalykus. Taigi, jau išsiaiškinome, kokia poetinės kalbos paskirtis ir poveikis. Tad prisilieskime prie kalbos, kuria parašyta Biblija ir kiti dvasiniai tekstai. Be abejo, šventraščių paskirtis yra paliesti žmonių širdis – o mes jau išsiaiškinome, kad nėra geresnio būdo tai padaryti negu poetinė kalba. Štai kodėl Biblijoje gausu poetinės raiškos. Tekstas savo skambesiu primena grožinės literatūros kūrinį. Jame kupina simbolių, metaforų, hiperbolių ir kitų meninės raiškos formų. Todėl Biblija didelė dalimi yra ir grožinės literatūros kūrinys, kokiu beje daug kas ją ir laiko todėl ir nėra ko norėti kad ji būtų objektyvus istorijos vadovėlis nes šventraščio paskirtis absoliučiai kita taigi poetinės kalbos galios paslaptis gebėjimas išreikšti ir perteikti jauseną geriau, negu tai padarys pats tai jaučiantis žmogus. Ji geba perteikti sielos lygmenių juntamą virpesi, todėl ir yra tokia paveiki. Taip poetinė kalba nušviečia ir išryškina tai, kas svarbiausia ir suteikia vidinio aiškumo ir dvasinės tvirtybės todėl jį gydo ir pakrauna. Šį kartą tiek. Kitoje Tiško kanaliuko laidoje svarbiausias mano girdėtas rinkodaros patarimas. Žiūrėkite, bandykite ir jums būtinai pavyks. Iki.